atau Thank you. alhamdulillah ya Mbak ini menika jawaipun pun terang wis anyarengi rawuhipun para tamu tamu menika. Hmm. Antine ngrambe menika terang benderang lho Mas. Iya toh? Nggih. Alhamdulillah. Kok wau bar video callan. Oh, sering video call ngono kuwi toh? Nggih, hmm. video call. <laughs> alhamdulillah. Iya. Watake ya muga-muga pripun. Kak popo rek opo-opo. wedan mas lho kok maksudnya karo neng omah kini ngertak ngono kuwi lho <laughs> kok wedan nah, iya tau urip ono utak titik sopo ah, hey. Bye.